Hallo, ich bin dein Winguru Kate und heute beantworte ich dir die Frage, ist Wingfoilen nicht schwer für die Arme? Also es ist und bleibt natürlich ein Wassersport und da ist das Wort Sport drin, das heißt eine gewisse Anstrengung ist da. Ähm, hängt natürlich auch immer von deinem Fitnesslevel ab. Manche würden sagen, boah, Finde ich überhaupt nicht anstrengend, ich spüre gar nichts. Andere kommen komplett erledigt vom Wasser. Also ist natürlich ganz individuell, wie bei jeder Sportart. Das Ding ist, je besser das Level wird, umso weniger anstrengend wird es. Denn sobald das Board das Wasser verlässt mit dem Foil, ist der Widerstand auf dem Wasser natürlich weg. Man hat nur noch den geringen Widerstand vom Foil und dann wird es auch deutlich einfacher für die Arme. Also je besser die Technik wird, umso länger kann man fahren. Jeder, der eine gewisse Motivation und einen Ehrgeiz hat, kann diesen tollen Sport erlernen. Man muss dafür absolut kein Hochleistungssportler sein. Ich hoffe, das beantwortet eure Frage. Lasst gerne einen Kommentar da und dann sehen wir uns einfach auf dem Wasser. Ciao! Geil, die Segelboote.